Prepara tus mejores pasos, porque este viernes 29 de mayo, en Palacapiche Disco Bar, podrás vivir el más espectacular concurso de baile. Premio de un millón de pesos a la mejor pareja. Valor de la inscripción, 30 mil pesos. Mayores informes al 321-288-9966. Palacaviche Disco Bar presenta este viernes 29 de mayo el más grande evento en Granada. Un show que hará mover tu cuerpo con los mejores ritmos. Concurso de baile en Palacaviche Disco Bar. Viernes 29 de mayo. La cita es en Palacaviche Disco Bar para que vivas el mejor concurso de baile en la historia de Granada.